Na sasa ni wasaa wa Jicho Letu Mkoani. Karibu. Shughuli ya utafutaji kipato katika maeneo ya visiwani kwa baadhi ya wakazi mkoani Mwanza imejenga ushawishi mkubwa kwa wanawake wengi kukimbilia katika maeneo hayo kwa lengo la kutafuta fedha, huku wakishindwa kulea watoto na kuwatelekeza kwa ndugu zao. Tuungane na Grace Meleo kutazama adha wanazokabiliana nazo. Safari ya dakika 45 kutoka nchi kavu eneo la Kayenze hadi katika kisiwa cha Bezi kilichopo katika halmashauri ya manispaa Ilemela mkoani Mwanza. Katikati kati ya makazi ya kisiwa hiki, mitaa yenye kaya zilizosanifiwa kama kambi za wavuvi. Kisiwa hiki chenye umaarufu wa upatikanaji samaki kikikusanya jamii ya wake kwa waume kufanya shughuli za uvuvi ama biashara nyinginezo zinazowapatia kipato kuendesha maisha. Nyanjige Makoe ni mmoja wa wanawake akiwakilisha kundi la wengi wanaotoka nchi kavu maisha ya utafutaji kipato yamemfikisha hapa. Changamoto na uzauza vimboga hivyo au vingine, unachukua vikalanga unauza, napata vimatumizi na hiyo hela ambayo unaopewa kwenye ya kwenye nanili ya upikaji, ndio maisha yanaenda. Lakini mi malengo yangu nilikuwa na malengo tu ya hivi, nipate mtaji, ni unachukua vidagaa nazungusha napeleka nchi kavu. Maisha hayakuwa rahisi kama alivyotarajia. Analazimika kukabiliana na kuwa mlezi baada ya kupata watoto wengine wawili, jambo ambalo lilitia doa ndoto zake za kutafuta kipato. Inastahili, tutafanyaje kama imekuwa hivi? Mtu anakususia, unafanyaje dada? Nabidi tu komai yule wa kukomaa na yule ambao ametupa pale njia panda, yuko wapi zaidi ambao yuko sahihi? Wapo wanaoamini jamii ya wanawake wengi wanaokwenda katika maeneo ya visiwani huwa na maisha yenye sura tofauti na malengo, hivyo mitazamo mbalimbali hulazimika kukabiliana nayo. Wapo wengine wanaofika hapa, utafutaji wao unakuwa ni hafifu e, eh, yani anakuambia yeye labda hawezi kuuza mchicha, labda nyanya Eh, anasema labda hakuzoea, anaona biashara ile ndio inamlipa. Kwa anapenda maisha shortcut, kwa ananitamani na mimi niwe kama fulani, kuwa ana nyumba, ana maisha mazuri, anakula vizuri, anavaa vizuri, ana simu nzuri. Kwa hiyo kikubwa anakimbia kisiwani kuwa kuna hela za ueleolela, labda jioni, hasa wakati wa disco Eh, unaweza hata jioni tu muda wa kuanzia saa mbili, hiyo changamoto ipo. Nakuta mdada asubuhi mchana namuona kama amevaa nguo kama ya kwangu hivi, ila usiku anavaa hivyo hivyo. Nchi kavu kwa wazazi na walezi wanaolea watoto, changamoto ya uchumi huwakabili katika kupata mahitaji, kama anavyoeleza Bibi Nyanzala Mabina ambaye ni mlezi wa watoto wawili aliyoachiwa na binti yake. Machungu yangu, niko na mazingira magumu, katabu ka kuhangaika na watoto hata hela hatupati, watoto wanahangaika tu. Sasa tutafanyaje? Bibi Nyanzala, uh, pengine kama angekuona katika luninga ungetamani binti yako arudi kwa ajili ya kulea watoto wake? Nipo kwenye shida mimi na wijukuu kwenye shida mbaya mno, chakula nimeteseka mpaka niende na watoto wijukuu kufanya kazi ya makibarua. Uongozi wa mtaa wa bezi kupitia kwa mwenyekiti wa mtaa huu Ramadhan Haruna unakiri kuwepo kwa changamoto ya malezi kwa wanawake wanaofika maeneo ya visiwani. Wengi huwa wanasema mimi nimekuja kuhudumia ba, lakini kwenye kuhudumia baa kule kunakuwa na, na, na mambo ambayo sasa anayafanya yanakuwa kinyume na, na, na asili yetu sisi weusi. Kiongozi huyu anaeleza hatua wanazozichukua katika kuhakikisha wanalinda maadili ya Kitanzania. Baada ya kuiona tuliunda tu, tu baraza la maadili ambalo nia na malengo yetu ni, ni kufanya jamii ya Mwafrika iendelee kusimamia asili yake. Kwa hiyo tuna huwa tunakemea, tunaelekezana. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka elfu mbili ishirini na mbili, kisiwa cha Mbezi kinakadiriwa kuwa na wakazi wapatao zaidi ya elfu sita huku robo tatu ya wakazi wake ni wanawake waliofika kwa ajili ya biashara mbalimbali za mazao ya samaki na wapishi katika kambi za wavuvi. Grace Meleo, Star TV, Mwanza. Asante Grace Meleo kwa kazi nzuri. Baada ya mapumziko mafupi, ni habari za biashara na uchumi.